こんにちははい、えー、江戸川を挟んですぐ隣の浦安夢のお城の城下町で活動しております秋見よさこい連です、えー、メンバー一同今日の日のために泣いて笑ってたくさん練習してきました心を一つに精一杯踊らせていただきますどうぞお付き合いよろしくお願いいたします Kirumi.